Пытаюсь кота загнать домой. Он не идет. Сейчас еще раз будем пробовать. Да, орет уже. Пойдем через окно. Сюда пойдем. Кс -кс -кс -кс -кс. Ну развернись чуть-чуть. Геша. Ну развернись чуть-чуть. Ну давай через дверь. Господи, давай. Хоть как-то зайди уже. Зайди, зайди домой, пожалуйста. Катя, Катя, Кациком? Кациком шпрингрунта, у меня ноги мерзнут. Ну заходи же уже, Геша. Че, все-таки дох через окно пойдешь? Так, ладно. Это называется и в дверь, а не в окно. Эй, гражданина, ты туда не ходи, ты сюда ходи. Иди сюда. Заходи в окно. О, крику-то сколько. Ну, заходи давай. Я ком, шпрингрунта, ком. За... Господи боже, да спустись просто, давай, гишунчик. Вот, молодец, давай, давай, давай, давай. О, еще нарал на меня.